Раунд начался. Бомба взята. Кидай гранату! О, Граната пошла! Что стой, рядом. Граната! Граната! Тут есть. Граната пошла! Двое. Боже, Осторожно, граната! Английский. Пальцы. Да, да, рисуй. Он в синке также стоит. Подожди, я пошел сделаю. Сейчас ну, я помогу думаю. тебе, конец. Спасибо. До Англии дошел, блядь, сейчас понесется, блядь, Ходили. Че, че Давай через окно выйди на план. Подожди, стой. прокинул. На плоту есть. бомбой Я обработаю твои раны. Просто стой смирно. Слева стоит Карл. Он до сих пор стоит слева. Боже. Просто вымри, мразь тупая. Ресет новую, ресет новую, ресет. новую. Я не знаю, что они делают. Ну, да в старом поселке. Заткните себя, пожалуйста, я уже не могу. Вы зайди, я не знаю, что делать. Не говорите, Богдан, лезь. Наш отряд разбит. Мы проиграли. Почему вы, блядь, понять не можете? Ну, Установите Когда бомбу. люди заходят, да, надо вместе с ними заходить, они стоят, им жопу Раунд начался. Бомба взята. Поставим гранату. Залетаю на этот план. Тебе же... Осторожно, граната! Граната! Кидаю гранату! Осторожно, граната! Слышу. Эй, Мэдди, Мэдди. Граната! Осторожно, граната! <laughs> Пошли, пошли, пошли. Все, заходим, заходим, заходим. Пацаны зашли уже. Еще окно. Граната! Нет, где он? Возьмите еще одного меда, пожалуйста. Лукас, пожалуйста, мед еще одного. В окне. Наш подсад делается. Наш подсад и в окне. Бомба а. установлена. Новую укрой. Новую укрой, кто тут? Я попросил. С арки сейчас будет, с рынка будет заходить. Еще арка. Стой. Двое. Мы выиграли раунд. Тупые, Вражеский отряд просто. разбит. Защитите стратегические объекты. Раунд начался. Пулем в одного здесь потерян, потому что пацаны... Рынок есть. Граната! Граната Осторожно, граната! Держись, я помогу тебе! Зашел в этот. Мешки. На двойке, походу, есть тоже случай. А, лестница. рукам. Раунд выигран. Команда врага уничтожена. Защитите стратегические объекты. Раунд начался. Граната! пожил день. Разорвутся. Мина взорвется сразу. Зажимает. Оглушки, оглушки, оглушки, слышу, оглушки. Вот они такие твари. Все, я сразу кикаю сейчас.